嗯。 Bonjour 买好了吗？ 做什么？唱歌？What time？夜夜宵。嗯？ 肥手掏，那鬼刀一开看不见，那走位走位，手里干呦，难受。 Mm-hmm. 全是